Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere Rubik küp çözümünü göstereceğim. Yapacağımız işlem ilk başta kendimize bir renk seçmek. Fark etmez ben mavi rengini seçtim. Rengi seçtikten sonra işlem artı yapmakta. Artı yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca bir artı yapalım. Şurada da bir renk var. Artı yapmak basit arkadaşlar. Ee, bakalım uzantıları aynı mı? pembe pembe, turuncu sarı. Aynı değil arkadaşlar. Hemen yerini değiştirelim. Bakalım şimdi aynı mı arkadaşlar? Pembe pembe, e, siyah sarı, turuncu turuncu. Bunlar aynı değil. Yine yerini değiştirelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Evet arkadaşlar bu sefer yerleri aynı. Siyah siyah turuncu turuncu. Şimdi arkadaşlar yapacağımız bir diğer işlemse köşeler yerleştirmekte. Şöyle şunu da şey yapayım. E bakalım şu mavi nereye yerleşecek? Siyah ve pembenin olduğu yer. Pembe burada, siyah burada. Hemen hızlıca yapacağımız işte. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleşti. Bir diğer rengimize bakalım. O da şurada. Gördüğünüz gibi turuncu, sarı ve mavi. Turuncu burada, sarı da bu tarafta yapacağımız işlem yine aynı işlem. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Bu işlemi hızlıca yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleşti. Diğer köşelerimizi de yapalım hemen. Şurada bir mavi var. Siyah, turuncu ve Mavinin olduğu yer şurası yani. Hızlıca bunu da yerleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da yerleştirdik arkadaşlar. Geriye şurada mavi kaldı. Sırada bunu yerleştirmekle. Hızlıca şöyle yerleştirelim. Bunu da yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her köşe yerleşti. Şimdi sırada yapacağımız işlem bu köşeler yerleştirmekte. Bu köşeleri şuradaki köşelerle yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım sarı ve turuncu. Sarının üzerine getireceğiz arkadaşlar bunu. Sarı sarı sarı. 3 tane sarı. Turuncu bu taraf sol tarafta olduğu için üst tarafı sağa çevireceğiz. Ee, sol tarafta işlem yapacağımız için sol tarafı yukarı üst tarafı sola çevireceğiz. Sonra sol tarafa aşağı indireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt tarafta yaptığımız e, mavi buraya geldi. Sağ tarafta ise mavi sol tarafa çevireceğiz. Sol tarafta ise sağ tarafa çevireceğiz. Sonra sağ tarafı yukarı çekip e, maviyi yer, yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncu ve sarı yerleşti. Sırada pembe ve sarı var. Pembenin üzerine getirelim hemen bunu. Gördüğünüz gibi pembe pembe sarı bu tarafta olduğu için sağ tarafa çevireceğiz. Sol tarafta işlem yapacağımız için sol taraf yukarı, üst taraf sola, üst, sol tarafı aşağı indireceğiz. Mavi bu tarafta e, yani mavi sağ taraftaysa sol tarafa çevireceğiz. Sağ tarafı yukarı çıkartıp in, e, mavi yerine yerleştirip indireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pembe ve sarı da yerleşti. E, sonra burada siyah ve pembe var. Hemen pembenin üzerine getirelim. Siyah bu tarafta olduğu yani sağ tarafta olduğu için sol tarafa çevireceğiz üst tarafa. Sonra sağ tarafta işlem yapacağımız için sağ tarafı yukarı çıkartacağız. Üst tarafı sağa çevireceğiz. Sonra sağ tarafı aşağı indireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi burada. Mavi sol taraftaysa sağ tarafı çevireceğiz. Sol tarafı yukarı çıkartacağız ve mavi yerine yerleştireceğiz. Mavi yerine yerleştirdikten sonra indireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sarı, yeşil, turuncu yeşil, yeşil pembe, siyah pembe, siyah yeşil. Burası, buraya uyan yok. Şimdi yer değiştirip uydurmaya çalışacağız. Aynı işlemi yapalım arkadaşlar hızlıca. Bakalım arkadaşlar. Yeşil turuncu. Sarı turuncu var arkadaşlar burada. Turuncu bu tarafta olduğu için yani sol tarafta olduğu için sağ tarafa çevireceğiz. Sol tarafta işlem yapacağız. Hızlıca yapalım burayı arkadaşlar. Tek şurası kaldı arkadaşlar. Burayı yerleştirmemiz lazım. Burası biraz zor yerleşeceğe benziyor. Şans deneme yanılma yöntemiyle bulacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şurada yok yine öleceğiz. Üstümü şöyle Şu biraz daha tekrar yerine yatıracağım. Yerleşmiyorsa. hızlıca yarışmasını çıkartıp arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen şöyle. İsterseniz burada olabilirdi. Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem ilk başta yaptığımız işlemle aynı. Sağ taraf aşağı alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sola. Bu işlemi aynı şekilde yapın arkadaşlar. Yoksa olmaz. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Sonra bir daha aynı işlemi yapın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerleşti. Fakat diyeceksiniz ki küp bozuldu. Arkadaşlar alt tarafı sağa çevirmeyi sakın sakın unutmayın. E, ve bir şimdi yap olmamış diğer köşeyi çevirin. Getirin oraya. Şimdi yani şurası. Burada aralar oldu. Siyah olmadı arkadaşlar. Siyah için de yine aynı işlem yapacağız. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleşti. Küpümüz çözüldü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her taraf çözüldü. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu işlerimize yapalım. Bir güzel bir şey var. arkadaşlar. Bu işlemde neden yapıyoruz arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama eğlenceli. Yüzde istilerek arkadaşlar. Ben hızlı şöyle yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir köşesi yerleşti siyah, pembe ve yeşil. E, şimdi yerleşim tarafı sol, tar e, sol tarafa alacağız. Sağ tarafta yan şey işlem yapacağız arkadaşlar. İki köşe yerleştiği zaman bir değiştirme geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki köşede yerleşti. Pembe sarı. Hmm. Şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci katmanı da tamamladık. Sıra geldi üst katmanı tamamlamaya. Üst katmanda ilk başta artı yapacağız. Yani şurada ilk başta mavide artı yaptığımız gibi üst katmana da artı yapacağız arkadaşlar. Üst katmana artı yapmak biraz zor. Yapacağımız işlem kendimize bir yüz belirleyip o yüzü sağ tarafa çevireceğiz. Sonra sağ taraf yukarı çevireceğiz. Sonra üst tarafı sola çevirip sağ tarafı aşağı indireceğiz. Evet, bu yüzü aşağı çekeceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Mavi nerede kayboldu? Sonra bu tarafı yukarı çıkartacağız arkadaşlar. Ve aşağı indireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kare yerleşti. Bu işlemi hızlıca devam ettireceğiz. Yine kendimize bir yüz belirleyip oradan bu böyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi düz bir çizgi oluştu ya. Düz bir çizgi oluştuğu zaman bu sefer çizgiyi karşımıza alarak yapacağız. Yani böyle değil de böyle yapacağız arkadaşlar. Yine yapacağımız işlem aynı. Yüzümüzü e, sağ tarafı çevireceğiz. Sağ tarafı yukarı. Sonra üst tarafı sola sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağa çevireceğiz ve yüzümüzü aşağı indireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artımız oluştu. Şöyle bir artı oluştu. Şimdi yapacağımız işlem köşeleri yerleştirmeye geldi. Köşeleri yerleştirmekten önce e, şu üç çizginin de aynı olması lazım. Mesela pembe pembe siyah gelmiş. Bakalım çevirelim var mı? Pembe pembe pembe oldu. Siyah siyah sarı olmadı. Turuncu turuncu turuncu olmadı. Bakalım arkadaşlar başka başka yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle olan tarafları birisi sağ tarafınıza eğer sizde arkada olursa arkaya ve sağ tarafınıza getirin. Eğer yoksa ikisi de e, köşe yanlarda olsun. Yapacağımız işlem arkadaşlar e, sağ tarafı yukarı çıkartacağız. Üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sola sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola e, ve bir daha sola. Mavi yerine geldi arkadaşlar. Şimdi aşağı indireceğiz. Bakalım yerleşti mi arkadaşlar. Siyah siyah siyah pembe turuncu yerleşmemiş arkadaşlar. Şöyle bir daha deneyeceğiz bunu. Başka yerden deneyeyim bu sefer arkadaşlar. Siyah. Heh. Şuradan deneyelim arkadaşlar. Fark etmez. Sağ taraf yukarı üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sola, sağ taraf yukarı, üst taraf sola ve tekrar sola. Mavi yerine gelince indirin arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Turuncu turuncu yeşil yeşil. Şuradan bir daha deneyelim. Bu işlemi hızlıca yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha deneyelim. Biraz zor oluyor. Deneye deneye olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarvet turuncu oldu burada. Yani böyle olunca bu bir taraf olan tarafın bir tarafı arkanızda olsun. Diğeri sağ tarafta olsun. Yine aynı işlem yapacağız arkadaşlar. Sağ taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sola, sağ taraf yukarı, sola ve tekrar sola. Şimdi bir kere daha sola çevirdikten sonra gördüğünüz gibi her taraf oldu. Pembe pembe pembe, siyah siyah siyah, turuncu turuncu turuncu, sarı sarı sarı. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem ee, son işlem köşeler yerleştirmekte. Sizde köşeler tam yerleşmiş olabilir, yerleşmemiş de olabilir. Yapacağımız işlem arkadaşlar kendimize bir yüz belirleyip sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sağ. Sola pardon. Sonra sağ tarafı aşağı indireceğiz arkadaşlar. Üst tarafı sağa çevirip bu tarafı da aşağı indireceğiz. Bakalım yerleşen var mı? Sonra üst tarafı sola, Şöyle bakalım. Yerleşen yok. Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bu işlemi hızlıca yapalım.